Eh, hola, moi, moi boas tardes. Bueno, dende a Asociación eh, Comuneiros do Chá, eh, queríamos expresar un pouco a, a nosa postura con respecto dos proxectos de parques eólicos no Concello de Ferrol e, sobre todo, do que nos afecta máis directamente no Monte do Chá. Ahora ben, o que eh, vamos ler non é únicamente a nosa postura, eh, sino que tras a reunión que tuvemos eh, do Niños o 23 de abril de 2021, eh, este texto é respaldado polas seguintes eh, 20 entidades, ademais de Comuneiros do Chá, Asociación de Veciños Castelao de Brión, Asociación de Veciños de Prioriño, Asociación de Veciños Rosalía de Agraña, Asociación de Veciños San Felipe San Cristóbal, Asociación de Vecinos de Canido, Asociación para Defensa Ecológica de Galicia, Asociación Cultural Fuco Buchan, Asociación Cultural Medulio, Asociación Cultural Ferrolterra Antiga, Asociación Custodia do Territorio Betula, Asociación Sociocultural Muiño do Vento, Clube de Montaña Ferrol, Clube de Parapente Ferrol, Fundación Artabria, Grupo de, Arte de Arqueoloxía Terra de Trasancos, Marcha Mundial das Mulleres Ferrolterra, Sociedade de Caza Urogallo, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Ecoloxista Verdegalla. Entonces, eh, todas estas entidades, pois, de alguna maneira, suscriben eh, o, que, o que vou ler de seguido. Ben, eh, Asociación Comuneiros do Chá, formada por veciños e veciñas das parroquias de Brión e do Liños, é a entidade xestora e usufructuaria dos aproveitamentos do Monte do Chá, tal como establece a Ordenanza Municipal Reguladora dos Aproveitamentos Comunais dos Montes do Chá, aprobada o 28 de marzo de 2019. Eh, na Asamblea Xeral Anual celebrada o sábado 6 de marzo de 2021, acordamos expresar o noso rotundo rexeitamento a pretensión da empresa privada LAN 2030 SL de instalar un parque eólico, por eles chamado Parque Eólico Brión, no Monte do Chá e montes privados colindantes. Non estamos en contra das enerxías renovables, pero sí de que macroparques eólicos de alto impacto ambiental se impoñan de costas a veciñanza en lugares que deberían conservarse polos seus valores naturais, patrimoniais, sociais e paisaxísticos, só para beneficio de empresas privadas. Eh, Galicia xa alberga máis de 4.000 aeroxeneradores que no ano 2020 produciron xunto coa hidroeléctrica 18.554 xigavatios hora de electricidade, segundo os datos da rede eléctrica española, mentres que o consumo eléctrico en Galicia nese mesmo ano foi de 17.383 eh, gigavatios hora. É dicir, a produción con renovables xa cubre o 100% da demanda en Galicia. O actual pelotazo eólico responde únicamente aos intereses especulativos de empresas privadas de lucrarse expoliando recursos naturais dos nosos montes e costas, así como os fondos públicos europeos de recuperación económica Next Generation que deberían destinarse aos sectores populares empobrecidos polas medidas tomadas pola pandemia. Ante a falacia da creación de emprego, estes proxectos non crean durante o seu funcionamento un volume de emprego estable na zona que xustifique o seu grave impacto. Eh, denunciamos que o Parque Eólico Brión forma parte dun macroparque que ocuparía a maioría dos cumes dos montes do término municipal de Ferrol, Este megaparque de máis de 100 megavatios foi artificialmente fragmentado pola mesma empresa promotora en tres parques diferentes, que les chaman Parque Eólico Brión, Parque Eólico Monteventoso e Parque Eólico Ferrol, eh, para poder tramitalo a través da xunta e non do Ministerio, como corresponde aos parques eólicos de máis de 50 megavatios. Eh, o Monte do Chá alberga un patrimonio arqueolóxico de primeira orde, unha necrópole neolítica formada por 39 mamoas catalogadas por patrimonio que a Asociación Comuneiros do Xá eh, xa comenzou a, a condicionar para preservalas e divulgar este patrimonio. Nese sentido, acabamos de tramitar un convenio ca Universidade da Coruña para a investigación e posta en valor dese patrimonio. É importante entender O valor das mámoas non como un conxunto de elementos illados, senón pola relación que establecen ca paisaxe e o entorno natural do monte. A preservación e posta en valor dese conxunto é incompatible ca implantación no Monte do Chá dun parque eólico, que a propia promotora recoñece no documento ambiental de inicio que afectaría a 33 mámoas contraviniendo a protección das mesmas recollida no artigo 164 do Plan Xeral de Ordenación Municipal, polo que a hipotética concesión de licencia urbanística ao parque eólico incurriría en prevaricación. O parque eólico Ferrol, outro destes tres que, que partiron, eh, tamén afectaría o conxunto de 21 mamuas dos montes de Mougá Campaíñas, e os acuíferos fontes e traídas veciñais dos núcleos de Vila Sánchez e Viladóniga. Eh, a Asociación Comuneiros do Chá estamos tamén traballando nas melloras medioambientais do monte mediante plantacións de frondosas e outros proxectos productivos. Esas melloras non só repercuten na veciñanza das parroquias de Brión e do Niños, xa que o Monte do Chá é frecuentado por moita veciñanza de Ferrol, que desfruta a paisaxe tranquila e as magníficas vistas do monte para rutas de sendeirismo, bicicleta, cabalo, etc. Mm? Entendemos que non é lugar para instalar un parque eólico, o que implica desmontes, pistas de acceso e movimentos de terras, que afectarían a 15 hectáreas da área de protección das mamas, a lagoa da Cova do Barro e os acuíferos dos que se surten os núcleos de Liñares, Martín e Ospiño mesmo, os parques eólicos implicarían liñas de alta tensión, ruido constante das palas, efectos sombras e interferencias nas telecomunicacións para as aldeas veciñas. O artigo 21 da ordenanza establece que o Concello de Ferrol velará pola mellora e aproveitamento do Monte Brión polo seu carácter social. Entregalo a unha empresa privada para o seu lucro, pois entendemos que non é fomentar o carácter social do monte. Compre lembrar que non estamos a falar dos eólicos que se instalaron hai 20 anos, senón, eh, como poden comprobar no eh, declaración eh, de inicio ambiental que eh, lles facilitamos por correo electrónico os distintos grupos políticos, a propia empresa reconoce que se trata de torretas de 130 metros con aspas de 75 metros. En total, instalacións de 200 metros de altura sobre os montes que bordean a ría, O impacto visual dos aeroxeneradores sería visible non só desde as parroquias rurais, senón desde as praias e a propia cidade. A Costa Ferrolá foi declarada eh, lugar de interés cultural Costa Ártabra, LIC Costa Ártabra, e forma parte da rede Natura 2000 polos seus valores naturais e paisaxísticos excepcionais a nivel europeo. Os parques proxectados sitúanse fora dos límites da rede Natura, pero o seu impacto visual ou sobre a bifauna, pois afectarían directamente o Lí Costa Ártabra. En definitiva, por todos eses motivos, tanto a Asociación Comuneros do Chá como as outras 19 asociacións e entidades eh, solicitamos do Pleno que asuma o rexeitamento os proxectos de parques eólicos no término municipal de Ferrol polo seu inasumible impacto no patrimonio arqueolóxico, natural e na paisaxe da costa ferrolá sen xerar beneficios ningúns para o conxunto da cidadanía e a veciñanza. Moitas gracias pola súa atención. Moitas grazas. Eh, comenzamos a debatir a moción. Señor Rivas, ten vostede a palabra. Grazas, señor alcalde. Ben, eh, bueno, eu en primeiro lugar agradecer a, a Fernando en nome da Asociación dos Montes do Chá, a presenza hoxe aquí, e non son nome eh, da Asociación dos Montes, eh, sino en nome de todas esas asociacións as que acaba de facer referencia e que eh, de maneira inmediata diante mm, de, eh, de ser conscientes e ter coñecemento de a posibilidade de desenvolver estes eh, parques eh, eólicos no Concello de Ferrol mostraron toda a súa vontade e insistencia en facer todo o posible para evitar que isto se faga realidade. E con ese objeto presentamos tamén eh, esta moción a este pleno. Presentámola basicamente por dous motivos. O primeiro, porque creo que temos unha responsabilidade directa. Unha responsabilidade directa respecto daquelas, eh, daqueles montes e daquelas propiedades que son de titularidade municipal, que son os montes do Chá. E que, por tanto, depende exclusivamente da nosa vontade, da nosa autorización como Concello de Ferrol, decidir se si este parque se eh, localiza en estes eh, montes ou non. E, por tanto, eh, desde o Bloque Nacionalista Galego queremos pedirlle ao conxunto de grupos municipais hoxe aquí presentes que digan rotundamente que non van a avalar nin van a autorizar a posibilidade de que se instale un parque eólico como estes nos montes de propiedade municipal eh, dos montes do Chan. A segunda motivación e o segundo argumento fundamental polo cal presentamos esta moción é porque creo que temos unha responsabilidade eh, colectiva e social respecto de o que está ocurrindo no conxunto do país e este incremento desaforado de proxectos de desenvolvemento de macro proxectos, de macro parques eólicos eh, que se están a implantar ao longo de todo o territorio e creo que algo teremos que empezar a facer e algo teremos que empezar a decir. No termo municipal de Ferrol, a día de hoxe, hai eh, tres proxectos que supoñen máis de 100 megavatios de potencia e que implican 20 aerogeneradores. E creo que a día de hoxe, no momento actual, xa somos coñecedores dos indicios que nos din que os problemas que van a xenerar son múltiples e de diferente tipo. Problemas de tipo medioambiental, problemas eh, que van a xenerar entre eh, a fauna que no momento actual se localiza en estes eh, montes e que ademais se eh, pretenden revestir de eh, verde para xustificar a súa implantación. Como xa se dixo, Galiza eh, durante o ano 2020, en base aos dados da rede eh, eléctrica de España, cumpre eh, de maneira eh, moi eh, evidente os umbrais de xeneración de enerxía eh, renovable. E, por tanto, parece un pouco eh, absurdo que se nos pretenda eh, xustificar a implantación destas instalacións polo cambio e o eh, trasvase da enerxía mediante eh, elementos eh, sólidos eh, a, eh, mediante enerxía eh, renovable. A segunda cuestión ten que ver co feito de que eh, ao mesmo tempo que eh, se están a presentar estes proxectos eólicos se paraliza a posible ampliación da rede Natura que eh, xa se ten demandado en diferentes ocasións eh, que abranga máis eh, espazos dos que inclúe e creo que a, o feito de que exista unha área eh, no Golfo Ártabro e outra eh, na fraga eh, do Eume que estes parques se localicen nese punto intermedio vai a provocar graves afeccións as aves e a fauna que se localiza en estes eh, ámbitos. A terceira cuestión ten que ver porque estes parques, como tamén xa se dixo, se están a fragmentar e esta fragmentación se está a tolerar. Proxectos que deberían ser obxecto dunha única avaliación medioambiental se están a fragmentar e subdividir, neste caso en tres parques, para que os trámites e os requerimentos se sexan menores dos que deberían ter. E en cuarto lugar, porque as eh, afeccións que terán sobre o todo o litoral do noso Concello, desde San Felipe ate o límite co Concello de Narón sobre as praias de Ponzos e do Niños, son evidentes producto de que estamos a falar dunhas macroestructuras cunhas dimensións descomunais que superarán os 200 metros de altura, porque se os que se localizarán ou os que se pretenden localizar nos montes do Chá superarán os 200 metros de altura, os que se localizan no mm, no eh, mal chamado eh, parque de Monte Ventoso superarán os 225 metros de altura, con evidentes afeccións sobre o medio ambiente do noso Concello e do noso territorio. O problema medioambiental se solapa o problema patrimonial. É evidente e eh, parece que é eh, obvio que localizar no medio e medio dos Montes do Chá unhas instalacións eh, como estas suporá a destrucción, non o deterioro, sino a destrucción dun riquísimo patrimonio eh, arqueolóxico como é a necrópole que conforman as 39 mamos que se localizan en este ámbito do Concello de Ferrol. Estamos a falar de cimentacións para localizar estas infraestructuras de 25 metros de diámetro e que superan os 2 metros de profundidade. Creo que a ninguén se lle escapa que 25 metros de diámetro, dous, máis de 2 metros de profundidade, plagado de eh, instalacións como estas, ao redor de 39 mámoas e moitas delas afectadas directamente pola eh, propia cimentación destas instalacións, implica unha destrucción deste de patrimonio arqueolóxico. Que os viais de acceso para chegar a estes eh, elementos teñan unha sección mínima de 6 metros e que a súa pendente máxima non poida superar o 10 eh, por cento, creo que eh, dá boa conta de que os desmontes e o deterioro sobre o actual estado dese espazo eh, natural vai ser eh, evidente. Xa por non falar das conexións eléctricas que van ser necesarias para poder eh, evacuar esa enerxía e, ademais, tendo en conta que a eh, conexión co, co punto de eh, transformación localizado no peirao exterior, xa se afirma que será eh, produto dun proxecto posterior que non se inclúe no que agora se pretende tramitar e que a Xunta ten na súa posesión. Evidente que isto tamén vai a supoñer un problema para a nosa saúde, para a saúde dos veciños e veciñas. Núcleos de poboación a menos de 500 metros de estas instalacións e, obviamente, pegados a moitas casas que se localizan ao longo de todo este territorio, porque creo que moitas veces non somos conscientes de que a maneira de eh, ocupar o territorio dos galegos e das galegas, e neso estamos nós tamén, ten un carácter absolutamente diferencial co que ocorre no resto do Estado. E pretender que este tipo de eh, infraestructuras poidan eh, ubicarse tan próximas ás vivendas que a día de hoxe teñen os veciños e veciñas desta de cidade creo que é absolutamente inaceptable polos ruidos, polas vibracións e polas sombras que van a xenerar. Xenerar non só sobre esas vivendas, sino sobre a nosa paisaxe, porque obviamente este é un problema tamén de carácter paisaxístico. Estas eh, instalacións están a menos de 500 metros de praias como as de Doniños ou as de Ponzos. Verémolas desde o Peirao, eh, desde o Peirao eh, do Concello. Terán unhas alturas que, como dixen, superarán os 220 metros e, obviamente, no seu conxunto deste monte farán un deterioro desa paisaxe que creo que a ninguén se escapa capa e ninguén pode aceptar e serán tamén un problema de tipo económico, por moito que se diga, porque os beneficios que xenerarán redundarán exclusivamente nas grandes eléctricas. Os propietarios e propietarias deses eh, montes recibirán como moito entre o 1 e o 2% da facturación de esas instalacións. E o emprego, o posible emprego que poidan señerar é eh, ridículo, sobre todo si temos en conta que ao mesmo tempo que se propón a instalación destes parques se desmantelan as plantas de eh, producción destas de instalacións como a de Siemens Gamesa nas eh, Somozas. Estas afeccións creo que serían suficientes para xustificar a negativa a eh, instalar este tipo de instalacións nos nosos eh, montes e eh, na localización, no localización que se pretenden localizar. Pero creo que si ademais temos en conta que este boom de novos parques eólicos que se expanden por todo o país, reproducindo os criterios que se desenvolveron eh, ao longo da dictadura, enchendo de encoros os nosos ríos son unha evidencia dunha política exclusivamente colonialista e de apropiación dos nosas materias e os nosos recursos naturais en función só dos intereses das empresas que eh, os xestionan a razóns, creo que sobran e abundan para justificar unha oposición contundente e rotunda a este tipo de instalacións. Unhas instalacións que se proxectan, ademais, coa, co total oscurantismo e eh, permisividade da Xunta de Galiza. Diante da solicitude que lle temos feito por parte do Bloque Nacionalista Galego á Xunta de Galiza para ter coñecemento de que proxectos se estaban a propoñer para o Concello de Ferrol, a resposta desa administración pública foi que en base á Lei de Transparencia non tenemos derecho a recibir esa información porque le tienen que preguntar a quién les remitió esa información. Utilizar a lei de transparencia xusto no senso contrario para o cal se desenvolveu e é para que todos e todas aquelas persoas que se sintan afectadas por proxectos deste tipo poidan ser conscientes das afeccións que van a provocar para argumentar xusto o contrario non se pode eh, eh, denominar máis que como unha eh, postura obstrucionista, oscurantista e colaboradora con estes eh, proxectos, que queda patente no marco legal laxo e feito a medida pola Xunta de Galiza e que permite que isto poida acontecer unha lei de depredación do ano 2017 que promove a desregularización ambiental, a desprotección patrimonial, na que os proxectos de parques eólicos xa non teñen que estar sometidos nin acollerse á lei de ordenación do territorio, senón que teñen que eh, xustificar en base a esta lei de depredación do ano 2017 ou unha lei de de simplificación administrativa deste mesmo ano, 2021, que permite dunha maneira eh, absolutamente disparatada que aqueles proxectos que estén sometidos a informes de impacto ambiental e que, superados eses prazos, eses informes non estén elaborados, terán un silencio administrativo positivo, demostra que esta é unha legislación pensada exclusivamente para darlle rendibilidade económica ás grandes empresas sobre os nosos recursos naturais. E se a isto lle sumamos que o actual plan sectorial eólico é do ano 1997, é dicir, de hai máis de 20 anos demostra que por parte das administracións públicas como a Xunta de Galiza o único que se ten legislado é para facer que este país continue a ser un país expoliado no que os recursos sexan eh, empregados por grandes transnacionais mentres nós miramos como deterioran o noso entorno e o noso medio ambiente e a nosa maneira de vivir. Remato exclusivamente lembrando que detrás eh, das palabras, como xa dixen ao principio, do representante dos Montes do Chá, hai moitas asociacións, e que ademais a Asociación de eh, eh, veciños e veciñas da zona rural de Ferrol, as asociacións da zona rural de Ferrol, manifestaron expresamente o seu rexeitamento explícito a instalación destes tres macroparques eólicos que se pretenden desenvolver no termo municipal de Ferrol. Agardo que o conxunto de grupos municipais deste Concello sexan sensibles ás demandas dos veciños e das veciñas e que se poñan do lado dos seus eh, compañeiros e compañeiras e eh, con ciudadanos e non do lado das grandes empresas que parece que non teñen medida e que non teñen ningún tipo de límite e nin eh, eh, problema para eh, presentar proxectos eh, como este que non se justifican máis que en encher os seus petos a costa dos nosos recursos e a costa da nosa maneira de desenvolvernos e de vivir en sociedade. Moitas gracias. Gracias, señor Rivas. Señor Suárez, ten vostede a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Eh, en primeiro lugar, eh, un saúdo tanto a Fernando como a Manolo. Grazas pola paciencia de agardar ata esta hora para eh, escotar a intervención dos distintos grupos municipais. Eh, por extensión, a, a Asociación de Comuneiros e todas as entidades que están detrás, en definitiva, a sociedade civil organizada que pretende loitar contra un aldraxe, que non é máis que o que está a acontecer. Vos a, sufristes hai décadas un primeiro aldraxe cando os montes en man común foron usurpados por este Concello na longa noite de pedra do franquismo con fins urbanísticos e agora parece que se está cocendo unha segunda aldraxe onde hai por detrás outro pelotazo, neste caso eólico, eh, disfrazado baixo a apariencia dunha falacia de economía verde, que non é tal, e baixo falsas promesas de creación de emprego que tampouco é tal. Eh, custou moito, a min personalmente, eh, tamén o noso grupo, eh, supoño que a vos tamén, eh, dende ese libro negro do chá ata que se constitúe a Asociación de Montes do Chá e por fin dase o paso de Montes Veciñais e Mancomún, chegar ata aí. Nos topámonos cunha maquinaria administrativa burocrática que ralentizada para poder eh, facer realidade unha promesa electoral promesa electoral sustentada, dende logo, eh, como dicen antes, na sociedade civil, para agora dar eh, pasos atrás. Creo que se está actuando de xeito, como decía Iván, opaco, eh, con turnidade e alebusía por parte da, da Xunta de Galicia para eh, facer un ataque ao noso territorio eh, sen precedentes. Eh, quer decir, se disfraza, como dicen antes, de economía verde, de se disimula entre a política de creación de muiños offshore e demais, eh, o único que está facendo non só é atacar aos legítimos propietarios dese monte, senón tamén aos legítimos eh, potenciais receptores deses fondos europeos, porque ao final va a ser un reparto entre catro boitres de multinacionais dos mm, supostos miles de millóns que van chegar ao Estado Eh, mentres tanto, estamos eh, pasivamente contemplando como isto acontece. Eu creo que eh, loable o traballo que se está a facer, en primeiro lugar, co monte, eh, creo que eses proxectos de reforestación, eh, respetando os métodos de silvicultura, eh, son loables, estamos eh, fartos de ver como os madeiristas pasan impunemente por as nosas pistas rurais, as deixan inservibles, eh, ninguén actúa eh, por falta de, de medios humanos ou por falta de de medios persoais, pero bueno, ao final esas mafias da madeira actúan impunemente na nosa zona rural, e, sen embargo, eh, pues, agora que temos unha ocasión de mostrarnos unidos contra algo que creemos que nin é necesario, nin vai beneficiar máis que a tres ou catro persoas, pues, eh, temos que dar un, un exemplo contra iso. Eh, por tanto, eh, tanto no aspecto da reforestación e o tratamento do, do monte que está a facer como na capacidade que tivestes de aglutinar a todo tipo de entidades, non únicamente veciñais e da zona rural, senón culturais, eh, da zona urbana, eh, de todo tipo. Eh, creo que eh, é loable este traballo, dende logo, o noso respaldo, eh, polo tratamento tamén a título mm, de grupo municipal para Ferrol en Común, é que ninguén, eh, dende logo, pode escudarse agora mesmo eh, nunha falta de información porque todos, grazas a esta entidade temos o proxecto no noso buzón de correos, eh, sabemos o que se vai facer exactamente, coas súas indicacións técnicas, eh, temos toda a información e ninguén poderá alegar que ata que estea esa información non se pode posicionar porque, eh, como digo, todos, absolutamente todos os grupos, eh, recibimos exactamente que proxecto se pretende desenvolver, non só nos Montes do Chá, senón na nosa comarca, porque creo que unha agresión comarcal e incluso de país cando non existe esa necesidade enerxética a día de hoxe. Por tanto, eh, non podemos máis que manifestar o apoio, tanto a moción, como o escrito lido en nome de tantas entidades, eh, o allá que, que esta unión social sirva para frear as ansias de, de rapiña duns poucos e conseguimos frear esta barbarie que está soterrada no noso futuro a curto prazo. Nada máis, moitas gracias. <clears throat> Gracias, señor Suárez. Señor Reina, tenga la palabra. Muy boa tarde. En primeiro lugar, agradecer eh, a, a intervención eh, por parte, como, como para, parafraseando a, ao voceiro de Ferrol en Común da Sociedade Civil Organizada, eh, mm, comentar eh, pois que para este goberno e para este grupo municipal, eh, comenzando polo final da, da intervención eh, do voceiro de Ferrol en Común, eh, consideramos que eh, sí que pronto eh, para rexeitar de plano eh, a posibilidade da creación de parques eh, eólicos na nosa cidade, eh, nos eh, defendendo como defendemos, eh, eh, sendo estando convencidos eh, na, na causa medioambiental que consideramos que é eh, un aspecto eh, transversal de nosa, da nosa sociedade que nos afecta a todos e que temos que garantir eh, o, o disfrute eh, tanto no presente como no, como no futuro e o aproveitamento eh, sostible dos medios eh, productivos que temos no, no noso país, eh, consideramos que eh, estos procedimentos son procedimentos que, eh, en primeiro lugar, están eh, reglados, están sometidos eh, tanto eh, pola, pola parte da protección do patrimonio como da, como da protección do medio ambiente, eh, están... Eh, teñen que ser evaluados, teñen que ser eh, aprobados, teñen que pasar por todas as fases dos procedimentos oportunos co fin de que sexan eh, autorizados eh, eh, dentro do, do ámbito das eh, nosas competencias, por suposto, eh, velaremos porque eh, non se produza ningún pelotazo eólico, nin unha falacia eh, ni, nin se utilicen as energías, reno, energías renovables como a falacia eh, da, econo, da eh, economía verde, eh, pero como comentaba, estamos a falar duns procedementos que están eh, reglados, que haberá que analizar eh, as propostas que se, que se, que se nos acheguen, eh, que cando existan eh, os momentos concretos eh, das fases de exposición pública habrá o momento oportuno para facer as consideracións que se, que, que se consideren oportunas e que, polo tanto, eh, creemos que estamos, eh, de alguna manera, ponendo, poñendo a venda antes da, da ferida. Eh, temos que estar eh, expectantes, pero eh, creo que nesta fase eh, todavía non é o, o momento de pechar unha porta coa vehemencia que se está utilizando nas intervencións eh, neste momento. Por lo tanto, por agora, nada máis que, que añadir. Moitas gracias, señor Reina. Polo Partido Popular, eh, vai falar, sí, señor Rivadela, ten a palabra. Sí, moitas gracias. Saudar a mm, intervención de Fernando e nome da Asociación dos Montes do Chá sobre un tema moi complexo que seguramente mm, excede moito un ámbito de especialización que poidamos ter dende un concello. Un dos temas máis complexos eh, do sector público é a regulación enerxética, os controis que existen eh, a mesma os retornos económicos para, un, para cada un dos actores eh, implicados e así vimos como, en fin, moitas veces cando se goberna se di unha cousa e despois cando se está na oposición se di unha cousa diferente, non? Por iso a nos vannos a permitir que tomemos este tema eh, con certa distancia. Con certa distancia sabendo a importancia que ten tamén para o noso Concello, e para os nosos veciños, porque tamén é verdade, ademais do que se dixo, eh, conciliar eh, o medio ambiente coa explotación económica sempre é un equilibrio moi complexo. E, de feito, todo o que se ve en chamar economía verde está tratando precisamente de reducir o impacto que mm, creo que é moi superior, pero xa digo, eu non son ningún especialista de algúns outras fontes de xeración de enerxía. O feito é que mm, o custe enerxético é unha das variables máis importantes que ten a competitividade industrial eh, dun país e que, ademais, na nosa comarca ten unha importancia sobresaínte. Somos eh, unha comarca industrial e unha comarca enerxética. Mm, enerxía industrial máis eh, eh, na comarca de mm, Ferrolterra, pero enerxética eh, moi relacionada na comarca mm, do Ortegal e na comarca do Eume. Non? Eh, sen dúbida, mm, o impacto que tivo mm, a transición enerxética na nosa comarca non en términos ambientais directos, sino en termos de xeración de emprego, de momento sale con un saldo claramente negativo, non porque eh, está pechada a central térmica eh, de Aspontes, nin en dúbida que hai que acabar co carbón, eh, pero, claro, eh, é verdade tamén que isto está tendo un impacto noutro ámbito que nos preocupa moitísimo en Ferrol, que é o da economía e que é o do emprego eh, das persoas, non? eh, por iso existen uns convenios de transición xusta eh, do Estado, pendente, ademais, eh, nesta comarca, e nos esperamos poder ser beneficiarios desos convenios de transición xusta, tamén en Ferrol, porque o impacto do peche a central térmica de As Pontes non só é para o Concello das Pontes, senón que é tamén para o Concello de Ferrol. Non? É verdad que se dan aquí unha serie de, de datos que son datos verídicos, pero que tamén hai que poñelos en contexto, non? Porque hai concellos en Galicia que máis da metade do seu orzamento provén eh, dos aproveitamentos de carácter eólico, non? Por lo tanto, é verdad que Ferrol é unha excepción en moitas cousas, tamén é unha excepción en eh, rendementos, non? E despois sí que é verdade que paga as consecuencias medioambientais, as pagamos con as pontes, esperamos recibir ahora algunha compensación por iso, pero tamén pagamos as consecuencias ambientais de aeroxenadores que están en concellos limítrofes que reciben fondos públicos moi importantes e nós non os recibimos. Ademais, tamén nesa comarca creo que debería destacarse tamén un tema que creo que defendemos todos, que é a importancia de fabricación de eólica mariña, non? Claro, queremos construir eólica mariña, pero mm, non queremos saber nada de que ninguna pala se acerque a menos de 100 ou de 200 kilómetros da cidade onde queremos construir palas eh, tanto na antiga Astano como potenciando novamente a fábrica a fábrica de turbinas. Non? Eh, entrando na concreción desta moción con esta lonxanía da que eu a quería eh, a quería tratar, non se iniciou a tramitación ambiental destos proxectos que se describen na moción. Antes, faise unha catalogación de todos os elementos de carácter patrimonial e medioambiental nun radio de 15 kilómetros. Por lo tanto, eu quero, dende o noso grupo, expresar a confianza de que as administracións implicadas eh, dende logo non van a deixar pasar ningún dos trámites, igual que non se fai para unha licencia de obra por parte dun concello, non se fai pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental da Xunta de Galicia para outro diferente. Por tanto, creo que eh, o Concello, que ademais ten a titularidade de algún destos terrenos, ten que velar, efectivamente, eh, porque a administración competente, neste caso a Xunta de Galicia, si polo seu propia tramitación penso que non vai a facer nada que non debe, pero tamén está o Concello para velar eh, por esa responsabilidade. Pero levar isto a categoría de que hai que frenar a nova planificación eólica de Galicia, eh, eu de verdade non podo compartir eh, esa visión de verdade, eh, entendo que en a poda compartir, pero claro, eh, que dicir que necesitamos enerxía verde que necesitamos eh, ser constructores eh, de palas e de turbinas é dicir que, bueno, pues pois que toda a planificación eólica de Galicia temos que frenala, creo que é un salto demasiado elevado no momento tan inicial que ten este expediente. Por a miña parte nada máis e moitas gracias. Sí. Eh, gracias, señor Rey. Señor Rivas, tengo usted la palabra. Gracias, señor alcalde. Eh, bueno, em, voy a empezar por el Partido Socialista, porque em, creo que los eh, argumentos que expon si de algo carecen, diso. Eh, de eh, argumentos e de razonamentos. Fala eh, o señor Reina de que é pronto para rexeitar de plano a instalación de parques eólicos na nosa cidade. Eh, señor Reina, díganos por qué. Díganos por qué pronto. Sabe vostede que hai 39 mágoas nos Montes do Chá? Sabe vostede que hai unha red natura neste Concello e sabe que vostede que hai unhas eh, fragas OP, sabe vostede que eses parques están localizados e referenciados e que hai casas a menos de 100 metros, sabe vostede que hai núcleos de poboación a menos de 500 metros, sabe vostede que hai unhas praias que están tamén a menos de 500 metros de algunhas desas eh, instalacións, sabe vostede que estas instalacións superan os 225 metros de altura, sabe vostede que hai canalizacións, sabe vostede que van a supoñar un impacto brutal total sobre eh, o terreo únicamente xa só polas eh, cimentacións, sabe vostede que as canalizacións que implica van a deteriorar de maneira sustancial o monte no que se localizan. Sabe vostede que son 20 aerogeneradores? Díganos entón por qué. Porque lle parece que, que pronto para rexeitar estas, estas instalacións. Tenos algún argumento, ainda que sea mínimo, pequeno. Di vostede que se suma vostede a causa medioambiental. Se suma vostede a causa medioambiental. Pero nos ven a decir aquí que non vai a facer nada por esa causa medioambiental. Non sei que entende vostede pola causa medioambiental. Non sei se si entende vostede que a causa medioambiental consiste en salvar eh, ballenas no Ártico. A cousa medioambiental consiste en que cada quen, na capacidade que ten e no, no lugar onde ten que facelo, defenda os intereses medioambientais do contorno no que se localiza. E se vostede non é consciente das implicacións que ten, creo que a día de hoxe e cos colectivos que hoxe están aquí presentes e cos que existen en toda a cidade, ben podía ser consciente das implicacións que van a ter as instalacións destes parques. Argumenta que estes procedementos están reglados. Bueno, eh, e que só faltaría que encima se presentasen estes proxectos de parques eólicos saltándose toda a legislación. E que eso xa sería o, o último, que non se cumplisen todos os trámites que son necesarios para desenvolver estes eh, proxectos. Están reglados, claro que están reglados, están reglados sobre a base unha legislación que está feita ad hoc para permitir que instalacións como estas, macro instalacións, se podan instalar en concellos como este. E ante todo eso, vostede é absolutamente acrítico. Bueno, eh, será vostede a nivel personal ou será o Partido Socialista de Ferrol, porque, sinceramente, creo que cando no ano 2017 se aprobou a lei de depredación, o Partido Socialista no Parlamento Galego foi bastante crítico e incluso afirmou que eso que era unha lei que se baseaba en darlle permisividade total ás grandes empresas para expoliar os nosos recursos. Non sei se, se agora, no ano 2021, cambiaron vostedes de opinión e consideran que esa legislación eh, absolutamente eh, eh, está absolutamente normalizada e que, por tanto, debemos seguir eses trámites ao pé da letra e que non ten ningún tipo de, de, impl de implicación. Afirma que eh, esta moción e os acordos que aquí se propoñen supera con moito os ámbitos das súas competencias. E creo que mm, até neso se equivoca. Porque, mire, se hai unha competencia evidente que teñen para a localización destes parques, vostedes, como goberno local, é denegar a autorización do parque eólico que se pretende desenvolver en montes de propiedade pública municipal, que son os Montes do Chá, e que exixe expresamente unha autorización do Concello de Ferrol para poder desenvolverse aproveitamentos de terceiros en, esa, en eses montes de propiedade municipal. E, por tanto, non se eximan da súa responsabilidade, asúmana. Asúmana. E non nos veñan a contar que vostedes non teñen nada que ver e que non teñen ningún tipo de eh, implicación. Te a dar un argumento simple e único para que, cando menos, os reflexionen. Sabe por qué hai que parar, aínda que só sexa paralizar o conxunto estos tres parques? Porque están subdivididos. Es decir, son un parque único subdividido en tres e que, por tanto, os análises en base a esa reglamentación que vostede considera tan eh, garantista, os análises deberán facerse sobre o conxunto dos tres parques, non de maneira sectorizada, e que ademais implicaría que non fose a xunta que entivera que desenvolver eses trámites administrativos, senón que fose a Administración Central. E creo que con iso sería suficiente para que, primeiro, denegasen vostedes a autorización nos Montes do Chá e solicitasen á Xunta de Galiza a, a paralización destes tres proxectos mentres non se tramitaran cando menos de maneira conxunta. De maneira conxunta, porque creo que isto é unha eh, obviedade evidente do que aquí está eh, a acontecer. E é que se están a subdividir estas instalacións cun obxectivo evidente, espoliar os nosos recursos e eh, sacar partido por parte das grandes empresas que son quen se vai aproveitar destes instalacións e destes parques. Porque decía o Partido Popular que isto eh, é eh, un ámbito, un problema excesivamente complexo, que mm, que isto tiña moitas implicacións de moito tip, de moitos tipos, de carácter enerxético, de eh, carácter económico, sociais, patrimoniais, medioambientais, e que, por tanto, bueno, que quizáis non éramos nós competentes para tomar decisións ao respecto, avaliar as súas consecuencias e, cando menos, poñer a nosa posición política. Sinceramente, señor Rey, a min mmm, non me exceden nada e non me parece nada complexo. Teño clarísimo. Teño clarísimo que pretender espoliar os nosos recursos naturais mediante instalacións, macroinstalacións como estas, exclusivamente para os intereses das empresas que os van a xestionar e nas que nin os propietarios e as propietarias, nin os concellos, neste caso o Concello de Ferrol, van a recibir nada a cambio, máis que o deterioro do seu patrimonio medioambiental, arqueolóxico, incluso paisaxístico, é unha decisión moi simple de adoptar, non ten nada de complexo. Dinos eh, que, eh, que para vostedes que a cuestión da, da enerxía é un tema eh, que é fundamental para, para este país e para esta comarca, non? e que é un dos elementos eh, que definen a competitividade empresarial e económica dos contornos onde, onde desenvolvemos a nosa actividade cotiá e eh, laboral. E eu estou de acordo con vostede, señor Rey. Estou totalmente de acordo. O que non entendo é como, se isto é para vostede tan importante e eh, ten tanta trascendencia, Como son incapaces desde o Partido Popular de reclamar unha tarifa eléctrica galega despois de que levamos producindo enerxía en este país ao longo de tantos, tantos anos e se nos cobra o mesmo aquí que en Madrid. Non o entendo, señor Rey. E non entendo como pretende vostede paliar iso pragando os nosos montes de aeroxeneradores para que se reciba, para que as grandes empresas únicamente reciban un, eh, unha, uns beneficios económicos. Non entendo. Non entendo como vostede que se presenta aquí como defensor da competitividade no prezo da enerxía son capaces de tolerar o espolio que se ten feito aquí ao longo de décadas, donde temos asumido en coros, centrais térmicas. E aquí ninguén, por parte do Partido Popular, dixo nada nunca, non só non dixo nada nunca, sino que o tolerou e o permitiu. E que se nos pretenda agora decir que eso se vai a compensar montando no Concello de Ferrol 20 aerogeneradores, pois creo que, cando menos, é eh, bastante eh, hipócrita. Eh, decía vostede, ademais, eh, que en esta comarca eh, se teñen eh, ou que temos unha evidente, un evidente problema de emprego e de eh, deterioro económico. Creo que en eso estamos todos e todas de acordo. E que ademais que eh, eh, se está a pechar a central térmica de Aspontes Pontes e que, por tanto, eh, bueno, pois que todo aquilo que ser el empleo terá que, terá que ser ben recibido. E o que tampouco entendo é ¿eh? como, despois de recibir subvencións permanentes por parte do Partido Popular a, a central térmica de, de a central térmica non, Endesa Agora, unha empresa eh, pública eh, italiana, vostedes permiten que peche as súas instalacións e aquí non pase nada. Como tampouco entendo a evidente contradición de que nos veñan vostedes a contar aquí a Milonga de que isto vai a xenerar emprego ao mesmo tempo que toleran que en Somozas se peche a planta de construción destes aeroxeneradores e se deslocalice a Portugal. Todo isto despois de recibir millóns e millóns en subvencións esas empresas, nun caso pública e noutro caso privada. Decía vostede que tiña eh, absoluta... Eh, bueno, nos falaba tamén da eólica mariña en Ferrol e de que, claro, que non podíamos eh, demandar a eólica mariña en Ferrol e, e censurar este tipo de instalacións. Bueno, eu creo que eh, chegar a este tipo de argumentos xa non ten eh, sostén de ningún tipo. A eólica mariña se está desenvolvendo nos asteleiros do sur. Por moito que vostedes nos veñan aquí a contar eh, milongas e a decirnos que a eólica mariña é o futuro. O proxecto amar leva anos sendo a base da eólica mariña que se desenvolve nos proxectos do sur. Aquí, como moito, o que estamos a desenvolver son estruturas metálicas para eh, soportar os eh, elementos flotantes de eh, vinculados á construcción naval que sí se desenvolven nos asteleiros do sur. E creo que se si realmente eh, queremos desenvolver un proxecto de ólica mariña nos asteleiros da Ría de Ferrol, temos que empezar a cuestionar a xestión e o modelo que implementou Navantia desde hai anos. Cando o Partido Popular gobernaba, na, na administración eh, estatal e na que vostedes consideraban que era fundamental eh, quen dirixía esa empresa para sacarnos do pozo no que xa estábamos naquel momento e no de que hoxe todavía estamos nun momento, nunha situación todavía máis, eh, máis profunda. Afirmaba que tiña absoluta confianza eh, na Dirección Xeral e na Xunta de Galiza. Pois mire, nós temos moi pouca. Temos moi pouca eh, porque despois de promover as legislacións eh, que se teñen promovido durante o ano 2017, no mesmo ano 2021, xa yo dixen antes, é un absoluto disparate pretender que se non se informa en tempo as declaracións de, os informes de impacto de estudo ambiental a proxectos como este, o silencio sexa positivo. É un absoluto disparate. E, por tanto, a nosa confianza en unha administración que promove este tipo de, de legislacións, pois creo que é bastante limitada. E para eh, rematar, decía vostede que non estaba moi de acordo en frear a planificación, toda a planificación eólica de Galiza en base a a, as implicacións que tería eh, para esta cidade e que creo que tanto por parte das asociacións hoxe aquí presentes como por parte do Bloque Nacionalista Galego, como por parte de todas as asociacións de veciños da zona rural deste Concello, se teñen evidenciado. Decía que, bueno, que aínda que, mm, vamos, que, que estamos exagerando e que, e que non, consideraba que non, que non iban vostedes a frear esa planificación eólica eh, galega. Bueno, eh, falaba da nova planificación eólica. Creo que, cando menos, deberían eh, vostedes actualizarse, porque eh, de nova ten pouco. Xa lle dixen ontes, 1997. É o plan eólico que existe actualmente, 1997. E si creo que eso eh, debería ser tamén outro argumentos fundamentais para rexeitar estes parques, non? Actualicemos primeiro cal é a planificación eólica que, de, que queremos desenvolver no noso país e a partir de aí decidamos que é o que queremos facer. Pero pretender argumentar que a planificación eólica desenvolvida en 1997 é válida en 2021, creo que non ten sustento ningún, sobre todo por un dos argumentos que creo que xa se expuxo en este pleno municipal e que xa instalacións, as instalacións os aeroxeneradores que se instalaban en 1997 nada teñen que ver cos que se instalan en 2021. En 1997, como moito, terían 75 metros de altura. Hoxe estamos falando de instalacións de máis de 225 metros de altura. A grúa pórtico de Astano ten 75 metros de altura. Estamos falando de instalacións que triplican case esa altura. E a vostede lle parece que isto é totalmente intrascendente. Pois mire, non, non é. Obviamente, non, non é. Non é o mesmo construir instalacións dunhas dimensións que son absolutamente eh, eh, desmesuradas respecto ao que se viña implantando ata o día de hoxe. E argumentar que queren respetar esa planificación pois é eh, un argumento bastante feble. En calquera caso, remato eh, pedíndolles que cando menos eh, reflexionen e asuman que aquelo no que vostedes son responsables directos, que é denegar a autorización nos montes do Chá, asuman a súa responsabilidade. E as outras eh, consideracións que incorporamos eh, na moción e que fundamentalmente teñen que ver con rexeitar que estes proxectos provoquen o deterioro medioambiental, patrimonial e sobre a vida dos nosos veciños e veciñas, sexa un criterio para desenvolver a súa política. O que estamos a ver hoxe aquí é que o criterio que teñen vostedes para tomar este tipo de acordos en este Concello non é o interés dos veciños e veciñas deste Concello. É o interés das empresas que van a xestionar estas instalacións. E por eso se negan a asumir estes acordos, que son acordos que deberíamos defender todos e todas de maneira unánime. Eh, remato agradecendo eh, o apoio de Ferrol en común a esta proposta e eh, afirmando e eh, asegurando que pese aos posicionamentos que se están expresando aquí, tanto por parte do Partido Popular como do Partido Socialista, desde o Bloque Nacionalista Galego, non imos cesar en eh, loitar para que o que temos dereito, que é a preservación do noso contorno, sexa un, unha obriga de todos e de todas nós e que se deixen de espoliar os recursos naturais que temos en este Concello e en esta cidade. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Suárez, ten a palabra. Moitas grazas. Bueno, vou ser un pouco máis breve que o señor Rivas. Eh, únicamente incidir no que dicía na miña primeira intervención. Eu creo que o que está a producir aquí, máis alá da moción do Bloque Nacionalista Galego, que de logo respaldamos e agradecemos que se xa presentada, é unha mobilización da sociedade civil. Eh, xa fixeron un relatorio de todas as entidades que apoiaron ese manifesto que se deu lectura. Eh, nos considerámonos pa políticos, pero tamén parte da sociedade civil. Somos persoas que temos un posto de traballo, e circunstancial e transitoriamente eh, ocupamos un cargo público, pero somos sociedade civil. É dicir, temos eh, o que se chama potestas, porque de noso voto nunhas eleccións para estar 4 anos representando a un grupo de xente no pleno do Concello de Ferrol, pero non temos uh, autoritas, quer dizer, non por ser concelleiros sabemos máis que un membro dunha asociación de veciños ou que un membro dunha asociación cultural ou que un membro dunha asociación de calquera tipo. Nos temos a mesma información, o mesmo coñecemento, a mesma capacidade de suizo. Por tanto, o noso, o noso coñecemento non é máis elevado que o resto das persoas. Entón, partindo desa base, partindo da base de que todos temos a información do agravio medioambiental e social que se pretende facer, sabemos que en montes da nosa comarca se van eh, instalar uns mazacotes de X metros de altura que van ser un eh, dano paisaxístico eh, sen reportar ningún beneficio ao Concello nin de emprego e que eh, aquí o que se nos pide é posicionarse se estamos a favor diso, se iso é necesario, se iso vai xerar beneficios de algún tipo de eh, laborais, eh, económicos e eh, ou no outro lado da balanza, se o único que vai facer, que o meu xuizo humilde, eh, eh, o único que vai xerar é o beneficio dunhas poucas persoas que se aglutinan detrás dunha marca. Quen escoitou falar de Grinalia hai tres anos? Ninguén. Eso non existía. Empeza a surdir agora nome, a publicitarse, etc. E pretende, como dixen antes, agocharse baixo o concepto de economía verde dentro dunha usurpación do territorio en toda a regra. Entón, eu creo que o argumento de que é demasiado cedo, eu creo que eh, sacase que imos tarde. Es decir, a asociación eh, xa o dixo, levan con isto aprobado onde o 6 de marzo. O sea, case pasaron dous meses dende que se leva falando disto, da opacidade, nos tamén preguntamos en comisión, eh, o concello sabe, tamén el ten constancia de que un trámite se fixo no Concello, e creo que, bueno, eh, marcar unha posición agora é importante. En posicionarse en contra desta moción por mm, non sei as motivacións, ainda non acabo de, de entendelas, se marca unha posición daqui a futuro. Eh, ao final, eh, como se di, pois a historia acabará por xulgarnos. Eu creo que é unha moción que pola súa propia evidencia non deberá xerar ningún tipo de discusión, polo seu respaldo tanto social como veciñal, como os propios afectados en primeira liña ou en segunda liña, tampouco deberá xerar ningún tipo de discusión, eh, creo que non hai argumentos de peso para estar en contra de algo que, bueno, xa quedou explicado, eh, que non vou incidir máis por non alongarme, pero, dende logo, creo que, que non acaban de clarificarse as razóns para non posicionarse a favor desta moción en contra de algo que do que nos vamos a arrepentir cada día que vayamos a facer unha ruta de senderismo, vayamos á praia ou vayamos a disfrutar do noso contorno. Nada máis, gracias. Gracias, señor Suárez. Señor Reina, tenga a palabra. Eh, moitas gracias eh, de novo. Eh, bueno, nada, eh, simplemente eh, intentarei ser eh, moi, moi breve eh, pois para contestarlle un poquinho ao señor eh, Rivas que a pregunta que me fixo a mí eh, xa ya, xa contestaron en, ten outra intervención e que non está iniciado eh, sequera o, o trámite eh, medioambiental. Eu penso eh, que é complicado eh, chegar a, a un pleno, ao menos para min. Eu, eu non teño en eh, un momento a defensa, a chaqueta da defensa eh, da industrialización da comarca e de a potenciación da economía verde e, de, e da potenciación dos sectores eh, productivos e eh, que teñamos eh, carga de traballo, por exemplo, nos eh, asteleiros, eh, dez minutos despois, eh, decir que non queremos eh, facer eh, barcos para a defensa, eh, dez minutos eh, despois a ir en manifestación eh, defendendo que se traia un barco de defensa e dez minutos despois nos eh, a posición que temos e que mantemos eh, acertada ou non pero sempre intentando que ter unha coherencia eh, no discurso e que eh, independentemente de que, por suposto, estaremos eh, expectantes, e, eh, por suposto, eh, mm, desarrollaremos e eh, eh, eh, realizaremos as nosas eh, competencias en, en esta materia e eh, na defensa dos intereses eh, dos nosos eh, veciños e veciñas o que non eh, nos gustaría hacer. Eh, é eh, sumarnos a, a calquer tipo de oportunidade eh, que nos permita eh, marcar un, un posicionamento eh, eh, buscar un, bueno, pois eh, levantar un pouquiño máis eh, a voz eh, eh, cando realmente eh, dende o noso punto de vista todavía eh, non eh, coñecemos eh, cales son eh, os resultados, porque ainda non están, dos eh, análisis arqueolóxicos que teñen que facerse, dos análisis medioambientais. Polo tanto, eh, sí, señor Rivas, sí que eh, temos argumentos, eh, non, señor Rivas, non vamos a apoiar esta moción. Por lo tanto, Eh, nada máis, eh, animarlle coa defensa da seguinte moción, na que haberá que cambiar de argumento, eh, e eh, eh, nada máis pola miña banda. Gracias, señor Reina. Señor Rey, vai intervir. Tenga palabra. Como non é obligatorio, vou a pasarlle o turno señor Rivas. Grazas, señor Rivas. Ten vostede de novo a palabra, señor Rivas. Reina, para pechar. Eh, Grazas. Para pechar, exactamente. Eh, como eh, vexo que os argumentos que se expoñen por parte dos eh, grupos eh, que eh, evidenciaron a súa negativa a apoiar esta eh, proposta son bastantes limitados. Únicamente fareis referencia a algúns dos... Eh, bueno, dos enunciados que acaba de facer o señor Reina eh, cando fala de chaquetas mire, señor Reina vostede ten unha única chaqueta a de defender as grandes transnacionais e as grandes empresas a defender as privatizacións como do Servizo de Axuda no Fogar que pretenden facer en isto que pretendían facer en este pleno municipal a defender o desmantelamento dos asteleiros e a reestruturación do sector naval en esta cidade e en esta comarca ten vostede a chaqueta das reformas laborais pactadas co Partido Popular e ten vostede a chaqueta da reforma da Constitución para pagarlle as entidades financeiras a costa dos nosos impostos. Esa é a súa chaqueta. E, señor Reina, señor Reina, coherencia, é vostede o Partido Socialista. Non sei se é consciente. En calquera caso, gustaríame que reflexionasen sobre as súas responsabilidades. Se pretenden implantar tres macroproxectos eólicos nos montes da nosa cidade, uns en terreos municipais, únicamente para para xenerar beneficios para grandes empresas enerxéticas que levan espoliados os nosos recursos ao longo de todos estes anos mediante encoros, centrais térmicas e incluso empresas como Alcoa, as cales vostedes, coa súa coherencia, señor Reina, e o Partido Popular lle entregaron unha tarifa eléctrica baratísima para que despois agora se largue sin ningún tipo de compensación, despois de acontecer todo eso, que pretendan reproducir os mesmos criterios coloniais, aproveitando os nosos montes, pragando de aerogeneradores, demostra de que lado están. Porque, e remato, eh, veo unha cabeza agora unha unha frase de O famoso presidente uruguayo, José Música, Mújica, que decía que mm, no se puede, hay que escoger, señor Reina, hay que escoger de qué lado se está. Y ustedes, igual que el señor Rey Varela, están do lado equivocado. Están do lado las grandes empresas. Y nos estamos do lado dos veciños e das veciñas que hoxe viñeron aquí a decirles que é o que tiñan que facer. Porque vostedes representan a esa xente que hoxe falou en este pleno. Vostedes representan aos veciños e veciñas da zona rural que rexeitan estes parques. E vostedes, no canto de escoitar, van oídos xordos, se montan a súa eh, historia para xustificar que poden seguir traballando para os intereses de outros que ni nos votaron a vostedes, nin vostedes os representan, pero actúan como testaferros dos seus intereses. E se quedou patente. E isto, agardo, que lles teña custes, custes electorais, pero que ademais lles faga reflexionar sobre cales son as consecuencias das decisións que pretenden tomar hoxe en este pleno entre o Partido Socialista e o Partido Popular. Non é a primeira vez que o fan en connivencia con oleosía e nocturnidade. Pero desde o Bloque Nacionalista Galego non lle oímos a tolerar. Moitas grazas. Señor Rey Varela, ten vostede a palabra. Sí, eu pido a palabra extraordinariamente por alusións. Eh, señor Rivas, creo que se excede un pouco dicindo da miña persoa que estou do lado das grandes empresas, que sou que son testaferro de alguén ou que non represento os ferrolanes. Non lle pido que o retifique, pero déixeme polo menos dicirlo. Moitas gracias. No mesmo sentido, señor Rivas, teñolle que decir que aquí todos e cada un de nós, incluído eu como alcalde, tamén represento a parte da ciudadanía que me votou. Entón, lle pido que nin fale en nome do Partido Socialista, nin faga referencias ao partido ao que eu pertenzo. Nada máis. Votamos. Se si non lle importa, señor alcalde, creo que esta é unha moción que presentamos nós, e temos o dereito, a cando menos, a rematar a moción cunha intervención do Bloque Nacionalista Galego. E, por tanto, tanto nas referencias que acaba de facer o señor Rei Varela e as que acaba de facer vostede, creo que deberían ser conscientes do que fan en este pleno municipal, do que están a afirmar en esta moción e que evidencia que cos veciños e as veciñas aquí diante vostedes están de lado de quen está E se eso a vostedes lle sume ou os mete nunha contradición evidente, a responsabilidade non é do Bloque Nacionalista Galego, é das decisións que vostedes toman. Asúmanas, asúmanas. E se non, cambien de postura. Votamos. Votos a favor. Cinco a favor. Votos en contra. 20 en contra. Seguinte punto, señor secretario. Hay otra